Budowa tunelu kolejowego pod całą Łodzią interesuje na pewno nie tylko mieszkańców Łodzi, ale i całej Polski, może nawet świata. Jak to wygląda z powietrza? Przelećmy się nad całą trasą, od, bezpośrednio od Łodzi Fabrycznej do dwóch końców, gdzie pociągi będą wyjeżdżać na powierzchnię. Zapraszam Was na przelot nad tą inwestycją. Zaczynamy! Łódzka Średnica 2050